Sakaski Lou, you went on he don't on I we die. Check out that task who care about a lot. We get the sand tell my what the next again though when we all We come on let it play to die Oh let out only so 谁控？ せたととも浮かせほどの熱量で人知れず残してゆく宇宙は30分弱の目視録地コマスの向こう側へ不当な評価をにのつけるべ使命も巨匠の上あわふいてもよっしゃらせ 放送空も越えて出し抜いて行こうぜ続くぞ君族を軸をまたいで作っていく動いていこうぜ生かていこうぜバカ担当に恥じるように始めた頃の初期衝動を大事にするスタイル光をいよ声を大にし ただ分かってほしいだけなんだ俺たちの頭の中身を好き嫌いはどっちでもいいよわかんないって言われるよりはマシだまだ分かってもらえないのは俺たちの実力不足か 前ちょっと言い間違いしてたよないやそんなことあらへんそんなことあらへん